Αγαπητοί συνάδελφοι, τη θέση μας όσο αφορά το φαινόμενο Ντάιζερμπλουμ την εξέφρασε η πρόεδρος της ομάδας που μόλις πριν ε, είπε τη θέση μας. Αποδοκιμασία, οργή για την προσβολή και προς συναδέλφους και προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όμως με την ευκαιρία αυτό και επειδή η συζήτηση γενικεύτηκε κύριε Πρόεδρε και ακούστηκαν ορισμένα θέματα από τις αρχής, θέτω το ερώτημα ποιος έδωσε τέτοιες δυνατότητες και τέτοιες εξουσίες στον πρόεδρο του Eurogroup και στο Eurogroup γενικά. Ήταν καλός ο Ντάιζελμπλουμ όταν ερχόταν εδώ βρίζοντας τους Κυπρίους, προχωρώντας στην περιστολή των καταθέσεων και στα μνημόνια. Ήταν καλός ο Ντάιζελμπλουμ που ήρθε, όπως θυμόσαστε πριν λίγο καιρό, στην Ολομέλεια και παρουσίασε την έκθεση για το μέλλον της Ευρώπης εκ μέρους των πέντε προέδρων αντί να αποδοκιμάσουμε αυτή τη θεσμική στρέβλωση που έχει γίνει, αυτή την κυριαρχία του Eurogroup, μαζί με τον κύριο Ντάιζεμπλουμ, καλό είναι να σκεφτούμε τι έχουμε αποδεχθεί, τι έχουμε αποδεχτεί ως Ευρωπαϊκή Ένωση, τι έχει αποδεχτεί ως Ευρωζώνη απέναντι στον Ντάιζεμπλουμ και στις εξουσίες του Eurogroup. Ευχαριστώ πολύ. Monsieur vous voulez intervenir sur ce sujet? En attendant qu'une réforme du type de ce qu'a proposé euh, très opportunément le président euh, Verhofstadt, euh, le Parlement ne peut pas laisser sans réponse ce mépris renouvelé de M. Dijsselbloem vis à vis